你好，我是小夫。就在昨天，OM System 悄悄发布了第一款非奥林巴斯品牌的 M 四三相机 OM 五。看到新机的评测和各项规格后，我的心凉了半截。我本来以为易主之后的奥林巴斯能在 GIP 的支持下起死回生，没想到却在作死的道路上越走越远。奥巴用户心中的 OM 五是 OM 一青春版，而我们等到的 OM 五却是换了个皮的 EM 一 Mark 三。 OM5 上的这颗传感器，甚至能追溯到2016年第二代 EM1。更可笑的是，六年前发售的 EM1 Mark 2在某些规格上，甚至还要优于 OM5。好在唯一值得欣慰的是，OM5 的防滴溅性能达到了 IP53 规格。这期视频咱们就来简单聊聊这台相机，顺便对比一下和奥林巴斯的前几代产品有什么区别。首先，在外观方面，OM5 与 EM5 Mark 3一模一样。 当我们还在调侃科技以换壳为本的时候，OM 5甚至连壳都懒得换了，直接换了个 logo 就拿出来卖了，真当消费者的记忆只有几秒呀？感情 GIP 搁这玩，大家来找茬呢？同时，银色机身还与黑色机身共享了开机键模组，真是省钱玩出新高度。说到 OM System 的 logo，我是真不知道 GIP 在改名的时候是怎么想的？难道全公司就没有一个会英语的人吗？ 一个 To C 品牌起这么智障的名字，真的没问题吗？改名的时候都不做问卷调查的吗？而且这 O M 和 System 明显还不是一个字体，这是要逼死强迫症的节奏呀！在规格方面，O M 五其实就是把 E M 一 Mark 三塞进了 E M 五 Mark 三的机身里。我本来以为 G I P 对奥林巴斯会有全新的规划，没想到直接放弃治疗了，这不还是原来奥林巴斯的老路子吗？ 把上代的 EM1 打包成下代 EM5 再卖一波，什么耳机监听接口呀、USB Type C 啊、4K 六十帧呀、OM5 通通没有。看来我错怪谷歌了，旧瓶装旧酒的其实是 OM5。我把目前能找到的 OM5 评测差不多都看了一遍，各家媒体和奥林巴斯大使都非常的有默契，对这颗相机的传感器避而不谈。我只能说，他们的确尽力了。我现在基本可以肯定。 O M 五使用的这颗两千零四十万像素传感器，就是 E M 1 Mark 三上的颗，这颗传感器也被用在二零一六年的奥林巴斯 E M 1 Mark 二上，而 E M 1 Mark 二今年才刚刚退市，O M 五的上一代产品 E M 五 Mark 三马上也要停产了，这明摆着就是在给 O M 五让路，眼瞅着都要二零二三年了，他们竟然还在用六年前的传感器来糊弄消费者。 奥林巴斯财务造假的时候，到底跟索尼下了多少传感器订单呀？现在还没清完库存。更讽刺的是，2016年的 EM e Mark 二都用上了 USB 三点零和 Type C 接口，还没上市的 OM 五却还死抱着 USB 二点零和 Type Micro B 不放。同时，OM 五相比于上代的 EM 五 Mark 三，砍掉了随机附送的迷你闪光灯和电池充电器，不附送充电插头我可以理解，毕竟现在人手好几个 USB 充电插头。 但是不附送独立的电池充电器，我是真的不能理解，也不知道是哪家相机厂商带的头。说句题外话，E M 十 Mark 四的相机包装比第一代大了一圈，内容物反而还少了。那这么大的包装到底是图个什么呢？说好的环保呢？我真是不敢相信，二零二二年会有 O M 五这样一台相机。咱也不拿 E M 一 Mark 三对比，咱就拿二零一六年上市的 E M 一 Mark 二比，两台相机采用了同样的传感器。 同样拥有一百二十一个相位十字对焦点，也都拥有五千万像素合成模式。O M 五这边达到了六点五档防抖，但是高速连拍只有每秒十张，而 E M 一 Mark 二的防抖虽然只有五点五档，但是高速连拍可以达到十五 F P S，反而比 O M 五还快了百分之五十。另外，O M 五的十 F P S 绕连拍上限大约是一百四十九张，而 E M 一 Mark 二则是一百四十八张。 哦，原来 O M 的升级在这儿啊。此外，O M 五增加了实时 N D 滤镜功能，E M E Mark 二则没有此项功能。在视频拍摄方面，两台相机都只支持最高二百三十七 M B P S 码率的二十四帧 C 四 K 视频，与一百零二 M B P S 码率的四 K 三十帧视频，以及 O M Log 四百。E M E Mark 二单次录制视频有二十九分钟的限制。 而 O M 五则不受限制，O M 五可以拍摄幺零八零 P 一百二十帧的高速视频，而 E M E Mark 二在幺零八零 P 下似乎只能记录最高六十帧的视频。但是 E M E Mark 二拥有耳机监听接口，还可以与自家的 L S 一百录音笔同步录音。没想到吧，二零二二年的 O M 五竟然能与六年前的 E M E Mark 二打得有来有回。这 O M 五就是用来清库存的吧？至于不少人诟病的塑料机身，我倒是不太在意。 就我使用 E M 十的经验来看，塑料机身的强度对于绝大部分用户来说都足够了，同时还能很好的控制整机重量。最脆弱的其实往往是那块触摸屏。O M 五的定价也一如既往的有一种迷之自信。全画幅的尼康 Z 五和佳能 R P 不光更便宜，传感器尺寸还是 O M 五的四倍。造型类似的 A P S E 画幅相机富士 X T 三十二代，售价同样比 O M 五便宜。 而同为 M 四三联盟的松下 G 九，不光各项规格都要优于 O M 五，价格还更低。各位如果对松下 G 九有兴趣的话，不妨订阅一下我的频道，我会争取在近期更新 G 九的使用心得。如果未来 O M 五的实际售价可以降到当前官方指导价的三分之二的话，或许还有机会成为 M 四三真相机。否则的话，说不定以后 O M System 就会成为下一个宾得，慢慢被大众淡忘。总的来说。 这次的 OM 五在我看来实在是毫无诚意。年初发布的 OM 一算是给 M 四三联盟打了一针强心剂。我本来以为 OM 五会与 OM 一使用相同的四百万传感器与图像处理器，结果就这。日本人不是爱检讨吗？就检讨出来个这玩意儿。把大象装进冰箱还得分三步呢，GIP 连三步都省了，直接套壳。我已经准备彻底放弃奥林巴斯了。OM 五爱谁买谁买吧。